Exploitation Lorsqu'un individu ou une organisation profite de l'état de vulnérabilité ou de dépendance d'une personne pour la priver de ses droits, c'est de l'exploitation. Comment reconnaître l'exploitation? Par exemple, vous êtes une personne âgée ou handicapée, vulnérable psychologiquement, socialement physiquement, économiquement ou culturellement et, dépendant de quelqu'un d'autre pour assurer vos besoins de base, on ne peut, par exemple, vous forcer à signer des chèques ou donner accès à votre carte de crédit ou de débit. Empêcher de recevoir des visites ou de communiquer avec des proches. Empêcher de recevoir des services médicaux. Faire payer pour des services que vous ne recevez pas. L'exploitation des personnes âgées et des personnes handicapées est interdite par la Charte des droits et libertés de la personne. Que faire en cas d'exploitation? Si vous croyez être victime d'exploitation ou si vous avez des raisons de croire qu'une personne âgée ou handicapée dans votre entourage est victime, vous pouvez demander de l'aide à la commission et dénoncer une situation ou porter plainte. La commission peut intervenir sans le consentement de la victime si ce consentement est impossible à obtenir. Contactez-nous par ATS au 514-873-2648 ou par courriel à accueil à commercial cdpdj.qc.ca.